溝沼連合角内会朝霞溝連です精一杯よろしいでいけますのでご声援のほよろしくお願いしますよろしくお願いします朝霞溝連さんさん構え 浅田みそレンです